Selamat datang di berita bola bergambar, silahkan tekan tombol lonceng, like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita, dan untuk membantu perkembangan channel ini. take it real soon. estaba el Terima kasih telah menonton, jangan lupa like komen dan subscribe.